为了推动大家的养生进程，这次的更新给大家带来的内容叫做“神圣结合”。神圣结合是灵魂伴侣或者双生灵魂在灵性、心智、情绪、以态、电浆和肉体等等多维度身体的完全融合。这种多维度的融合会形成一个可以打穿帷幕的超时空现象。一旦灵魂伴侣， 或者双生灵魂，懂得延伸运用这种脱离时间概念的当下体验，他们也就掌握了长生不老或者扬生的关键所在。亚特兰蒂斯沉没之后，阿斯塔拉的女祭司们就在地表世界传承神圣结合的奥秘；这些女祭司也在阿加森世界传承神圣结合的奥秘。时间来到后亚特兰蒂斯时代。 国王和高等女祭司之间的神圣结合，可以为整个王国铆定国泰民安的和谐能量波。在古代，高等的女神祭司可以疗愈男性因为战争而造成的身心创伤，他们也可以疗愈女性。高等女神祭司可以让女性同胞重新感受自己的身体。 让他们敞开自己的心扉，释放负面的情绪。随着我们越来越接近压缩突破，某些觉醒程度最高的女祭司们，则会开始利用神圣结合的能量疗愈其他人，并且把女神的能量锚定到地球的官网格之中。执政官自从在五千多年以前发动库尔干入侵以来，他们就一直使用以太。 和电浆纯量科技来干扰神圣结合。这些干扰是人类感情关系中上演各种悲欢离合的主要原因。执政官会操控人类的感情生活，并且收集人们由于感情不顺而产生的负面能量。他们接着会把这些负面能量传输到哈苏纳萨马拉能量漩涡。 这些负面的能量会在当地引发战争，从而让执政官们可以打压这里的能量漩涡长达数千年之久的光阴。执政官干扰人类感情生活的第一招，是在现有的感情生活当中制造混乱；他们甚至会去操控人类的感情。他们的第二种做法是让情侣的其中一方。 无法承受对方的爱恋，从而造成你追我跑的感情折磨。他们的第三种方法是引发伴侣的占有欲望，并且让情侣们去上演打翻醋坛、怒火中烧的冲突和纠葛戏码。他们的第四招则是利用隔绝人际互动的纯量场，使人们不相往来。他们所使用的第五招，则是让女性在行动上。 处于被动状态，从而他们不会主动亲近男性。他们使用的第六招，则是让男性在感情上处于被动的状态。他们使用的第七招，则是诱发人们对双生灵魂的憧憬，并把双生灵魂的理想形象投射到自己现任的伴侣身上。如果上述各种挑拨离间的伎俩都不管用，执政官。 则会使用定向能量武器来谋害幸福美满的伴侣。虽然人类的感情世界充斥着各种波折，还有编程，不过圣光仍然会通过帷幕的裂缝而涌入人间。卯宿星舰队也会用他们的灵性之爱来支持神圣结合。